gadis pemain violin. Paras cantik nan rupawan, terhias senyum melambai hangat menyapa. Violin di tangan kirinya, senjata ampuh penakluk para pria. Kau sering memainkannya. Violin yang ada di tanganmu itu begitu juga dengan hati para pria yang kau mainkan. Senada dengan lantunan violinmu dan tanpa disengaja. Gesekan itu menyayat-nyayat hingga ke udara. Sepasang-pasang mata terpesona melihatnya. Aura makin terpancar menyejukkan alam semesta. Ketika kau memainkan lagu klasik dalam balutan paras cantikmu. Pak bidadari dari sorga yang mengirim alunan nada-nadanya untuk disampaikan. Gesekan itu menyayat-nyayat hingga ke udara, menembus relung jiwa. Pria mana yang tak tersipu malu-malu mendengarnya?